მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ორქიდეომანებო და არა მხოლოდ. ეს არის ორქიდეომანია YouTube-ზე და დღეს გვინდა დენდრობიუმზე ვისაუბროთ. ჩვენ უკვე ვიცნობთ ამ ულამაზეს მზეჭაბუკს, რომელსაც აპონი ჰქვია. ეს არის დენდრობიუმ ნობილე, თეთრი ყვავილებით, მაგრამ როგორც ხედავთ, ყვავილები უკვე აღარ არის. ორთვე ნახევარი შეძენიდან პატიოსნად იყვავილა ამდენდრობიუმმა და ეხლა უკვე ნელ-ნელა მიუახლოვდა თავის მოსვენების პერიოდს. და რატომ მინდა გავამახვილო დენდრობიუმის მოსვენების პერიოდზე? ჩვენი ყურადღება. იმიტომ მეგობრებო, რომ იქიდან გამომდინარე, თუ როგორ მოვულით დენდრობიუმ ნობილის მოსვენების პერიოდში, ჩვენ ვგეგმავთ ამ ორ ორქიდეას მომავალ აქტიურობას, ესე რა ვთქვათ. ამიტომ რაღაც რაღაცეები უნდა გავითვალისწინოთ იმისათვის, რომ შემდეგში გქონდეს დენდრობიუმ ნობილეს უხვი ყვავილობა. მაშასე დავიწყოთ საუბარი თემაზე, როგორ ისვენებს დენდრობიუმ ნობილე. აპოლონი უნდა შევაწუხოთ ახლა. აა გადმოვდგა მუდმივი დისლოკაციის ადგილიდან და წარმოგიდგენთ, თემა არის შემდეგი, რომ რაღაც პერიოდი დენდრობიუმები ისვენებენ ხოლმე და არიან აბსოლუტურად ერთ მდგომარეობაში, მაგრამ აპოლონი აკეთებს გამონაკლის. ძალიან აქტიურად გაიზარდა თავისი შვილი კოები. თქვენ თუ ნახავთ წინა ვიდეოს დააგვირდით. ზედა მარჯვენა კუთხეში გამოჩნდება ძახილის ნიშანი და ეს არის ლინკი. წინა ვიდეოში მე მქონდა საუბარი იმის შესახებ თუ როგორ იზრდის ეს ჩემი აპოლონი თავის შვილიკოებს. ყვავილები დაყარა, მაგრამ შვილების გაზრდა აქტიურად გააგრძელა. ამიტომ მე რაღაც საგონებელში ჩამოგდავ, რადგან გავეცანიცესებს თუ როგორ უნდა მოვუარო დენდრობიუმ ნობილეს მოსვენების პერიოდში, მაგრამ როდესაც არის საუბარი იმაზე, რომ ფაქტიურად არ დაუსვენია და აქტიურად დაიწყო თავისი შვილიკოების გაზრდა, აა გარკვეული გამოწვევა გამიკეთა ამ ვაჟბატონმა. მოდით გაგაცნობთ იმ წესებს, რომელიც უნდა დავიცვათ დენდრობიუმ ნობილეს მოსონების პერიოდში. მაგრამ რა კიღა ჩემი ორქიდეა ოდნავ არასტანდარტულ სიტუაციაში მაყენებს? ჩემი ასისტენტიც ამაზობაში გამოჩნდა. რა კიღა ჩემი ორქიდეა არასტანდარტულ სიტუაციაში მაყენებს? გაიცანით. შავტუხა ბიჭი ანტონიო. და პირდაპირ გადავიდა შვილიკოების გაზრდაზე, მე უბრალოდ მოგიყვებით იმ მოქმედებებს, რომელიც მოვიმოქმედე. მაშასე ჩემო მეგობრებო, არსებობს ერთი ვიდეო, რომელშიც ვსაუბრობ ორქიდეების აა ბორდოს ნაზავით თუ ბორდოს ნარევით შეწამლაზე. დენდრობიუმსაც ერგო ასეთი პროფილაქტიკური შეწამვლა და ეს ცისფერი წერტილები არის ზუსტად ბორდოს ნაზავის წერტილები. თვითონ ჯამთელი ორქიდეა, მე მაგრამ მაინც გადავწყვიტე შემეწამლა იმისათვის რომ შემდეგ უფრო კარგად ეგრძნო თავი. მეგობრებო, ზოგადად დენდრობიუმები და მათ შორის დენდრობიუმ ნობილე ითვლება ისეთ ორქიდეად, რომელიც ყრის ფოთლებს. ყვავილები დაცვენილია, როგორც ხედავთ, მაგრამ ფოთლები ჯერ არც ერთი არ ჩამოცვენილა, თუმცა მეამისი მოლოდინი მაქვს. არ უნდა გაგიკვირდეს, როდესაც დენდრობიუმი დაიწყებს ფოთლების დაყრას. ეს არის მისი ბუნებრივი პროცესი, მაგრამ თუ მაინც რაღაც საეჭოდ მიგვაჩნია, ჯობია რომ გავეცნოთ ინტერნეტში შესაბამის მასალებს. და როდესაც დენდრობიუმი დაყრის ყვავილებს და შემდეგ უკვე იწყებს ფოთლის გაყვითლებას, შედის თავის მოსვენების ფაზაში და ამ დროს რამოდენიმე წესი უნდა დავიცვათ. პირველი წესი ეს არის, რომ მაქსიმალურად ბამცირებთ და თითქმის წყვეტთ ყვავილის მორწყვას. ანუ ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ ეს წესი დავარღვიეთ, მაშინ მივიღებთ შემდეგს, რომ დენდრობიუმი გამოიტანს ძალიან ბევრ შვილიკოს თავის ხეროებზე, მათ კეიკები ეწოდებათ, მაგრამ ყვავილობას არ დაიწყებს. ამიტომ არის რეკომენდირებული, რომ ძალიან იშვიათად შევასხუროთ დენდრობიუმს და თვეში ერთხელ მოვწყათ, ისიც ძალიან ზერელეთ. ფაქტიურად გრუნტი უნდა გამოშრეს. და შემდეგ, როდესაც უკვე დაიწყებს შვილიკოების გაზრდას, საუბარია შვილი კოებიც შესახებ რომლებიც იზრდებიან ძირიდან და არა ღეროებიდან და თუნდაც რომ ღეროებიდან დაიწყო შვილი კოების გაზრდა რეკომენდირებულია დენდრობიუმში საკვები ნივთიერებების შეტანა მაგრამ როგორც ხედავთ ჩემი დენდრობიუმი გადაახტა მოსვენების ფაზას და აქტიურად დაიწყო შვილიკოების გაზრდა. მაშასე მომიწევს მიღებული წესებიდან გადახვევის გაკეთება და შემდეგ უკვე მომავალში ჩვენ ერთად ვნახავთ, რამდენად გაამართლა ჩემმა შემუშავებულმა მეთოდებმა. ამისათვის არ დაგავიწყდეთ, გამოიწერეთ ეს არხი, ქვედა მარჯვენა კუთხეში ნახეთ რაფერია სიტყვა subscribe, подписаться ან გამოწერა. თუ წითელია, მხოლოდ ერთხელ დააჭირეთ ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ და არხი გამოწერილი იქნება. და შემდეგ უკვე მომავალში აუცილებლად <laughs> გაგაცნობთ ჩემი მოქმედებების შედეგს. მაშასე ვიწყებ ჩემს ექსპერიმენტს. როგორც გითხარით, აგრძელებს ინტენსიურად შვილიკოს ზრდას ძირებიდან და შვილიკო არის დრეკადი. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ჯობია ეხლა მიმამაგრო საყრდენ ჯოხს, იმიტომ რომ როგორც სიმაღლეში ასე სიქსქეში იზრდება მისი ფსევდობულბები და ესე ძალიან მარტივად მიმამაგრებ საღდენს, რომ შვილი კი არ გაიზარდოს განზე და შემდეგ რაღაც გარკვეული დისკომფორტები არ შემიქმნას ესეთი და ყოველთვის არსებობს გადადეხვის საშიშროება. შემდეგი მოქმედება შვილიკოს დამაგრების შემდეგ არის სასუქით გამდიდრება. ვითვალისწინებ რა რეკომენდაციებს, რომ როდესაც იწყებს დენდრობიუმ ნობილე აქტიურ ფაზას და შვილიკოებს იზრდის სამი შვილიკო ყავს ა მე მომიწევს მორწყვის შემცირება ეს ერთი პუნქტი და მორწყავ თვეში ერთხელ ნაპირებში დავასხურებ წყალს დავწრიტავ და ისევ ჩავთავ თავის გასპოში მაგრამ ამავე დროს შევიტან სასუქს რადგან ამ შენებას დასჭირდება დახმარება სასუქი რეკომენდირებულია ავიღოთ ოსმოკოტი, ეს არის უნივერსალური სასუქი გრანულებში. ხანგრძლივი მოქმედების თითქმის ყველა მცენარისათვის არის ძალიან კარგი, მაგრამ ორქიდეებისთვის და განსაკუთრებით ფსევდო ბულბოსნებისთვის არის შეუცვლელი. ამიტომ ესეთ რაღაცას ავიღებ, გავაკეთებ. აა ორ-ორ მარცვალს შევიტან დენდრობიუმის ოთხივე მხარეს საერთო ჯამში გამოდის 8 მარცვალი და როდესაც მე მოვწყავ ეს ხანგრძლივი მოქმედების სასუქი თავის საქმეს გააკეთებს და დაიწყებს დენდრობიუმის კვებას. აი ასე ოთხივე მხარეს აი აქ შევიტან სასუქს. დავაბრუნე დენდრობიუმი თავისი მუდმივი დისლოკაციის ადგილზე და დავუბრუნდები მხოლოდ ერთი თვის შემდეგ იმისათვის, რომ მოვრწყა. რაც შეეხება ტენიანობას და სხვა მაჩვენებლებს, რა თქმა უნდა, ამას აუცილებლად უნდა ვადევნო თვალყური. და თუ ყველაფერი კარგად წარიმართა, დაახლოებით 4-5 თვის შემდეგ იქნება მომავალი ვიდეო თუ როგორ მოიქცა ჩემი ულამაზესი მზეჭაბუკი თეთრი აპოლონი ჩვენ ალბათ ჯობია აქ დავემშვიდობოთ ერთმანეთს, ჩემო მეგობრებო, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გამიზიარებთ თქვენს გამოცდილებას დენდრობიუმების მოვლასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე ჯერ მხოლოდ ვსწავლობ, ეს არის ჩემი ჯერჯერობით ერთადერთი ულამაზესი ორქიდეა დენდრობიუმი და როგორც გითხარით, არასტანდარტული ქმედებების ზეჭაბუკი. დროებით ჩემო მეგობრებო, და გვახსოვდეს რომ ეს სამყარო შეგვიძლია გავხადოთ o problema assim.